අයිබෝවන් වස්සනාවන්. යාලෝ දෙන්නෙක් හදිස්සියම මුණගැසුනා දිල්කි දන්නේ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ හැබැයි ක්ෂේත්‍රට ඇවිල්ලා පොඩි කාලයක් පොඩි කාලයක් තුලදී දිල්කි උරේෂා ලංකාවේ ජනප්‍රියම තරුවක් බවට පත් වුණා. අවුරුදු 4ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත හැබැයි අතේ අත් දෙකේ ඇඟිලි ගත්තොත් ඇඟිලි 10ක් තියෙනවා. මේ ඇගලි දහරත් වඩ අඩුවෙන් ගීත ගායනා කරපු ගාන ශිල්පිනියක් තමයි දිල්කි උරේෂා අයිබෝවන් අයිබෝවන් අයිබෝවන් <laughs> කොතනින්ද මේ කතාව පටන් ගන්න කියලා මම මේ කල්පනා කරේ මොකද මේ යාළුවෝ දෙන්නේ මුණ ගැහුණට පස්සේ අර මේ අහන්න දේවල් කොච්චර නම් තියද <laughs> මං අහන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර මං අහන්නේ නැහැ මං කෙලින්ම මේ මහන්නම් දිල්කි පොරොන්දු කඩ කරලා තියෙනවද පොරොන්දු කඩ කරලා ඇති නේද අඩ වෙලා ඇති අදකින් තියෙනවද ඕ අදකින් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ අපි මිනිස්සුනේ අපි අත්තිං අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන අපි කියන සර්ව සම්පූර්ණ මිනිස්සු නෙවේනේ ඉතින් පොරොන්දු කඩවෙලා ඇති මගේ අතිනුත් රයිට් ඒ ප්‍රශ්නයට හා සම්බන්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක් තම අවසානයේදී මං අහන්න මං දැන් එනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න දිල්කි උරේෂා කියන චරිතය ලංකාවේ ජනප්‍රියම තරුවක් අයිත් ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ දිල්කිට හැමෝම ආදරය කරනවා මේ ආදරයක්ත් එක්ක දිල්කි වැඩියෙන්ම කැමති කවර්ෂන් ආඩිස් කෙනෙක් ඉදිරි ඉස්සරහට යන්නද එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම නිර්මාණය කරහා ඉස්සරහට යන්නද ඔයා වැඩියෙන්ම කැමති මොකද දිල්කි අපි අඳුරගන්නේ මුලින්ම කවර්ෂන් හරහා කියන මයි කියන්න මොනයයි මාව අඳුරගන්නේ මට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නේ කවවර්ෂන් වලින් සත්තයි මට ඔබවාගේ කියන ගීතය හරහා ඉතින් මම ගීත දෙකම ගායනා කරයි අයි ඒ කියන්නේ දැනට නම් මං ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ මගේම නිර්මාණ රසිකයන්ට අහන්න බලන්න දෙන්න තමයි ඒ වුණාට ඉදිරියේදී කවසුත් එයි තබ කව කියන්නේ මොකද මා වඳුර ගත්ත කව ආටිස් කෙනෙක් විදිහටන ඒ නිසා කවසයි රයිට් හරි ඉදිරිදි කවස් එනවා කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ තියෙන කාලේ මාකට් වෙන්න වැඩියම කව වර්ෂන් ඕන කියන එකද නෑ මං හිතන්නේ මේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි අයියේ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ අපේ මේ ජෙනරේෂණ කෙනෙවේ පරණ ගායක ගායිකාවන් අති ජනප්‍රිය ගායක ගායිකවන් හිදි තනුවලට ගීත ගායනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මහිතන්නේ දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තිනක හිදි තනුතරන මේ දමිල තනු එක එක විදිහේ අපි එහෙම එක කියනොත් මට කියන්න එක මම හිතනවාට පැහැදිලිනේ මම කියනද හරි දැන් ඔයා කියන්නේ දැන් අතීතයේ කලාකරුවන් පවා ඒ විදිහට කරා ඒ නිසා අපිත් එහෙම කරන්න ඕන කියන තැන ඉන්නම ඕනමද නෑ කරන්න කාලේ වෙනස් කරන්නම ඕනේ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දෙන ගීත රසිකය අහනවනම් ඒක එකැනෙ ආදරය කරනවන ඇතර ආදරය හිදන ගීත යහන්න අපිට ආදරය වෙන්නේ ඉතින් මං හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ එකැනෙ එක ගැටලුවක් නෑ මන්න වැරද්දක් දකින්න එක රයිට් ඕකේ ඒ තමයි දිල්කිගේ අදහස දිල්කි මේ මට මේ මහන දෙයක් හිතුණා දිල්කීට දැන් ක්ෂේත්‍රයට අවට පස්සේ සෑහෙන ආදරය ලැබෙනවා සෑහෙන පිරිමි පාර්ශවයෙන් පවා සෑහෙන ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා ඇති දැන්වා පාර යනවා හරි වාට එක එක එක එක එක එක බොයිස්ලා වාට දකින්න ලැබෙනවා. ඔයා වැඩියෙන්ම හිත යන්නේ ඔයා මොන වගේ බොයි කෙනෙක් ළඟද? හිතයන්න කියන්නේ වැඩීම කැමති මොනවගේ බෝයිසලට මං කැමති ඒ කියන්නේ මොනවගේ ලක්ෂණද තියෙන්නේ ලක්ෂණ කියන්නේ අර පිට කියන්නේ බලපු ගමන්ම නේ අපි මුලින්ම ලුක් කියන්නේ ලුක් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා ලුක්ස් වලට යන්නේ ඊට පස්සේනේ අපි අනිත් දේවල් බලන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ මම මට නම් පළවෙනිම දේ වෙන්න පළවෙනි පළවෙනිම දේ අවංක වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අවංක වෙන්න ඕනේ සහ මම මේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක මාව තේරුම් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඒවගේ පුංචි පුංචි දෙවල් තමයි ලොකු දෙවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අපි බැලු බැලමට එකපාරට මෙයා අවංගද කියලා මූණෙන් පේන්නේ නැහනේ. ඔයා ඔයා මොන වගේ හැඩරුව තියෙන කෙනෙක්ටද මුලින්ම කැමති වෙන්නේ? හැඩරුව කියන්නේ ලක්ෂණ මොන වගේ ලක්ෂණද ඒ? ඒ කියන්නේ මම මම කියන්නේ මම කොහොම කෙනෙක්ටද කැමති? කියන්නේ එකපාරට දැකපු ගමන් අර ලුක්ස් වලට යනවා කිව්ව. මම කැමති උස. උස ටිකක් ගඩිය සුදුත් නැති වැඩිය කළුත් නැති. තලෙලුඩු. එහෙම එකන් ලුක්ස් වලට යනවා නම් අර දැක්ක ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් හමේ පාට වැඩක් නෑ කැනේ ලස්සන අව ලස්සන වැඩක් නෑ හිතයි ලස්සන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ හිත ලස්සන නම් අපිත් ලස්සනයි. හිත ලස්සන නම් ගත ලස්සනයි. අනිවාර්යයෙන්. රයිට් <laughs> දිල්කි මේ වාගේ පළමු පෙම්වතා. හරි? හ්ම් හ්ම්. පළමු පෙමතා ඊට පස්සේ දැන්ගන්න පෙමතත් එක් දැන්තම් පෙමත නැතිවෙන පුළුවන් හරි හිතන්නක දැන් පෙමත කින්නවා කියන දැන් දැන්ගන්න පෙමුණට පෙමතත් එකවා යන පාරය විදගෙන ඉස්සලට හම්බෙනවා පළමු පෙමතා මොනවගේ ක්‍රියා මාර්ගයද ගන්නේ අහක බලා යනවද මම ඉතින් බිම බලාගෙන යනවා මගේ පාඩුවේ මම යනවා එයා කතා කරනවත් කතා කරනවා කතා කර අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා <laughs> හරි නියතමානී චරිතයක් දිල්ගි මේ හරි ඔයා කිව්වා මේ පොරොන්දු කඩ කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා ජීවිතය කවදර දවසක ආපස්සර හැරල බැලල පසු තැවිච්ච අවස්ථා තියනවද ඕන තරන් තියෙනවා මොකක්ද එක පාට මතක් වෙන පසු තැවුණු අවස්ථාව එකන අය අපට සහරදයක් මෙතන කියන්න බෑනේ එහිදම නොකිය ඉන්නම් ඒවගේ අවස්ථාන ඕන තරන් තියෙනවා එකක් කියන එකක් තියෙන බැරි බෑ ඉතරම්ම ඉතරම්ම ප්‍රසිද්ධය කියන්න බැරි පසුතැවුණ අවස්ථා සිල්ගිට තියෙනවා ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ මට විතරක් නෙවෙයි අය හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා පසුතැවෙන අනේ අපි මත් අර එහෙම නොකරනම් කියලා හිතන දැන් මං හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල තියෙනවා රයිට් ඕකේ දිල්ගිත් එක්ක යාළුවෝ දෙනෙක් හම්බෙලා ගොඩක් ගොඩක් ප්‍රශ්න කතා කරගෙන කරගෙන කරගෙන ආවා හැබැයි මේ අහපු ප්‍රශ්න පොඩි වුණාට හැබැයි කතාව ඇතුලේ ලොකු දේවල් ටිකක් කියුණා සහ මං හිතන්නේ ඔබටත් දැනෙන්න ඇති කියලා අපිට හිතෙනවා හැබැයි දිල්ගි මට මෙහෙම මෙහෙම හිතෙනවා දිල්ගි මෙහෙම තියාගෙන කෙනෙක් මට කියයි අනේ අර දිල්ගිගෙන් දිලන සිින්දුවකත් අපිට කියන්න දෙන්න ෑන කියලා රයි දිල්ලිට මං ආරධනා කරනවා අපි සිින්දුක පොඩි කොටසක් කියමු. ලියලියතුන් ආදරේම ඉර ඉර ඇයියත් නෙහැරදා මගේ හදවතේ ගිනියවලා <laughs> හදවතේ ගිනි ඇවුරුණත් සමහර වෙලාවට සමහර වෙලාවට රයිට් ඕකේ දිල්කි අපි වට සමුදෙනවා මොකද මේ කාලේ බොහොම සීමිතයි අපේ ෂායිෆම් YouTube channel එක හරහා අද දවසේ අපේ මේ අපේ විශේෂාංගයට සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා කරන කියන හැමදේම ලස්සනට කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සැබවින්ම ඔයා හරි වාසනාවන්තයි සැබවින්ම ඔබ දක්ෂයි අවුරුදු හතරක් ඇතුළත ලංකාවම දන්න ගායන ශිල්පිනා බවට පත් වුණා. එහෙනම් එකෙම වාර ජය වෙන්න කියලා මම කියනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. But excellent.